¡Hey! Bienvenidos a mi canal Y como podéis ver, bueno, aquí abajo ah, Tengo una serie, se llama Ruge y Ruche Bueno, las aventuras de Ruche y Ruche ah, Ruge y Ruche Y como veis son las aventuras de un blogger Y su caricatura que se hace real Y bueno, aparte hago memes que podéis descargaros y utilizar en vuestros vídeos en Creative Commons, por supuesto. Y también hago tonterías. ¡Venga un chiste! Y vídeos raros que podéis ver. Y espero que no os esté mareando mucho. Bueno, ya os enseñaré más cosas. Y si os suscribís, si os suscribís veréis más. Adiós.